Por qué? Por que non merecía eu máis tempo? Non sei como sentirme, a verdade, non sei nin se teño permiso para ter emocións. Non sei como estiven tan cego. Non, non hai outro xeito de dicilo. A vida é un xigante saco de merda. E o mellor é moi tarde para preguntalo. Ha. Claro que é moi tarde, pero é que non hai nada que limite o abuso. Como pode ser que, despois de tanto amor, vos ensinastesme o que era o amor, e un día de súpeto, zas! Ainda agora non creo que me odiarades, pero é que non me considerabades como un igual. Ao final vos ser culpa miña por non morder a man. Se puidera morder a man, arrancábavos todos os dedos, de verdade. E vos... Ah, vos matastesme! Todo ese amor, todos eses anos, eran de verdade cada garimo das vosas mans, esas mans que me agarraron ao final, e os vosos corpos gordos sobre min, en que cabeza cabe? Tratabadesme tan ben que non podo entendelo. Só podo entendelo se todo era unha mentira. Enganastesme, foder, enganastesme. Non hai outro xeito de dicilo. Sodes uns mentireiros de merda. eu crino. Como non vou sentir ira? Claro que sinto ira, carallo. Vos, pedazo de cacholáns camanduleiros. Nunca pensei que marcharía. E menos así. Espero que mago, que estes sexan os meus... E que, en fin, non se pode esperar nada mellor. Espero que vos intoxiquedes, especialmente ti, ti, e que isto non remate aquí. Por que non comes a cea, María? María. Non quero. Non pode estar mala, déxame probar. Para ti, toma. Pero isto está ben, que lle pasa? Que non quero, o dixen. Pero eu quero entender o porqué, entendes? Que lle pasa a cea? Queres saber? Claro que sí, cariño. Prometesme que non enfadas? Bueno, iso depende. O que tes que saber é que podes falar comigo. É que... no outro día. Pasouche algo malo? Non. Entón? Para que xa vou... A ver... Que a semana pasada... Pin... Que? Ah, xa sei. É Piggy, non si? Si. Canto biches? Todo. Vino todo, papá. Vino que fixeches. Si, si. A da parte da... A da parte da... A da parte da... A da parte da... tranquilízate, que te explico. Sí, a ver, As persoas somos omnívoras, e hai unha cousa que se chama cadea alimenticia, na que sobreviven os máis fortes, os máis listos, entendes? E nós vivimos esta vida porque algo teremos que comer, non si? Mataches a Piggy porque era parvo. Non, non, claro que non. Sacrificámolo para comelo. Pero por qué? Home, que queres que comamos entón? Non sei, outra cousa. Cariño, o mundo é así, e nós podemos facer moi pouco para cambiálo. Pero, e se nós estivésemos abaixo ou detrás, na cadea alimenticia? Pero non o estamos. Xa, pero digo que se o estivésemos... Que non o estamos. Que, que medo, xa... Lola, Lola, ven! Non, Lisca, Lola. Opa! Lisca! Lola! Non, María, ti ficas aquí a rematar a cea. Por que fixeches iso? Estás moi preguntona hoxe, eh, cariño. Lola, ven! Que comas a cea xa! que a fixo a boa con moita garimo, María. Non tiña barriguiña. Non te entendo. Lola, non tiña barriguiña. Parecería, chu. Ponte a cear. Eu non son parva, papá. E que ninguén dixo que o foses. Teño que ir vela. María, que non. Por que non podo ir? Porque o digo eu. Pois non me dá gana. Que te sentes, que non vas a ningún lado. Es malo. Non son malo. Eu fago o que teño que facer. Lola xa non tiña os bebés dentro, papá. Onde están? Mira, nena, queres sabelo? Mm. Morreron. Papá. Non chores, ven. Por que? Non sei, cariño. Queres un xeado de postre? E onde están? O que? Os gatos? Sí. Soterrámolos a boa e máis eu. Cando? Esta tarde, hai caso unha hora. E non me dixes nada. Non quería verte así de mal. Se queres mañá facémoslles un funeral. Non me mintas máis. Vale. Prometesmo? Sí, cariño. Vale. Podo ir coller o xeado? Sí, pero volve rápido, que vai empezar el hormiguero. Estás ben? Sí, cariño, sí. Case a fogo. Pero estou ben, estou ben. Vai á cociña e eh, traime unha cervexa, anda. Dime de conta do que era a vida, do valor que tiña cando tiven os meus bebés. A miña respiración e inspiración, os latexos dos vosos corazóns, a circulación do sangue e o ar polos vosos pulmóns, Cada átomo do meu corpo tamén vos pertencía. Soñaba co vosso futuro. <laughs> Oh, meus pequenos. Voto vos de menos. Máis que nada no mundo. E, e daría todo, todo para poder vervos unha vez máis. E iso que non teño nada. Por que a vos? E non a min? Por que? Quero que saibades Non sei se, se o sabedes xa. Quero... Quero que saibades que vos recordo. A pesar de que non tiven tempo de coñecervos, os vosos corazonciños estaban latexando. Teño as imaxes na miña cabeza. Todo o tempo. Todo o tempo. Son do plástico durante o parto. Sei que non debería. Sei non non, non quero vos, é que que teño imaginado sendo vos neses últimos instantes o que escuitabades, o que oiades, o que sentíades non tivestes tempo de pensar na morte e de súpeto atopástela merecíades máis tempo non sei moi ben por onde andades agora pero sinto vos preto vos sempre vades a estar comigo E sei que disto vou aprender. Pode que eu este agora máis viva, agora que coñecín a morte. A pesar de que ese prezo nunca quixen pagalo. Quen es? Se que erguen. Se non queres que che crave as garras, sai. Boa sorte con iso. Ah, Piggy, aínda... Sí, non estou alá. Pero estás, claro. Sí. Sinto moito. Non é culpa túa, é culpa deles. Xa sei. Oh, sei, non, créeme. Non é algo que se deba comentar, pero sabes a cantidade de outros que houbo antes que a ti. Orlando, Piglet, Toxo... En fin, dese xa sabes. Eu non sabía que marcharan así. Como non? Ti sabíalo? Sí. Sabíalo? Eh, non me dixeches nada. Como non me dis nada? Podería... Eu podería... Que? Poderías ter escapado? Sí. Sinto, Piggy, pero non tes nin idea de cantas veces vivín isto. E non se pode facer nada. Algo se poderá facer. Algo é mellor que nada e dicírvolo é peor, entrades en pánico. Son parvísimo. Estaba todo diante miña, eu non vin nada. Non es, é complicado. Pensaba que a vida para min era iso. Unha vida. Comía, xogaba, coidábanme pouco máis, non sabía que había máis. Tanto sangue frío. Pois marcha, ti que podes. Non podo, aínda. Por que? Non podo marchar ata que me, me deixen descansar. Refíreste... Como vou marchar se me teñen agarrado entre os dentes? Eses fillos de puteiro, ata que deixen de traballar co meu corpo, que hostias, ata que deixen de furullar comigo, non vou poder marchar. Non sabía que funcionaban así as cousas. Teño visto algúns outros polo bosque tamén, pero... Só cando os restos descansan, O espírito é capaz de marchar. Espera, entón... Vin a ti por iso. Vinos, Lola. Non. Sí, e, e onde están? Onde están? Xa marcharon. Marcharon? Vinos de lonxe, foi moi rápido. E que tal? Pero ian Como nuar, ian nuar nunha ringleira, os seis. Non parecían perdidos. O di diante como que ia guiando os demais. E había un que era moi patoso, pero outro ia o seu carón e axudaba. Logo, unía un pouco por onde lle en gana, sen separarse moito, e o detrás ía moi rápido, metendo presa. Oh, Piggy, teños na cabeza todo o tempo. Eu xos vin dormidiños, non sabía... Non sei, non me deixaron coñecer nada deles. Pero escoiteinos, Piggy. Escoiteinos soterrados baixo da terra. Maldito. Suaban iguais. Sentime tan mala nai por non recoñecelos? Eu non podía axudalos, e tampouco puiden axudarte a ti, nin a Orly, ou Tocho, ou Federico, Estela, Piglet, Toby, Cooper, Misty, Candy, Polo, Branco, Mickey... Non coñecín algúns deses. Claro que non. Ti non sabes a de animais que matou o señor Xosé. E como é que aínda estás aquí? Deberías marchar. Eu marcharía antes de convivir con esas bestas. Non é tan sinxelo. E aínda por enriba está o gato asqueroso ese, que non te deixa en paz. Ele o pai, non si? Sí. Pois deixa de ser tan parva. Ti aínda estás viva, Lola. Non deixes que outros che rouben. Non é tan sinxelo. Non me mires así. Claro que o teño pensado, pero non duraría nin dous días aí fora. Para ben ou para mal, acostumeime o que les me dan. O que te permiten, dis. Cada quen sobrevive como pode, Piggy. E os que non nos dan esa opción é a nos que nos den. Non. Entón que... A min non me preguntes, a culpa é deles. Eu aceptei que o mundo é malo hai moito tempo xa. Ti non sabes nada, desfixéronse de ti e virá outro e outro e outro máis. Eu xa sei que non me queren, que se marcho van sustituirme, que é así como funcionan as cousas, e ninguén, nin ti, nin eu, nin o veciño, vai poder cambiar a eses... eses humanos non merecen un nome máis digno. Iso é o que son. Dentre de todos os que vivimos nesa granxa, eles son os únicos que non teñen corazón. Soy unha excepción. Silencio. Lola. Tarde. Ai, Lola, gatiña. Sinto, Piggy, de verdade. E grazas por... Sinto, Lola, de verdade. Non vou dizer que te fagan dano outra vez. Papá non vai enganar a ninguén máis. E non vamos a velo nunca máis. Parece que o sabe. Vamos, gatiña, vente comigo. Vai con ela, ti que podes. E ti? Ficarei por aquí, a ver se podo facer que o señor Xosé afogue outra vez. Podes facer iso? Mixi, mixi, mixi, mixi. Semella que sí. Marcha, non podes facer nada por eles, pero sí por ti. Recorda quen te fai dano. E quen non o fai. Loliña, pasa. Está moi bonita a lúa hoxe, flipas. Espero que non haya ningún lobisome. Os gatos dan vos medos lobisomes. Mm, xa dicía eu.